Tällä videolla kerrotaan, miten tunnistat e-kirjan, kuinka haet e-kirjoja ja mitä iloa on e-kirjatietokannoista. Kaikki kirjaston hankkimat e-kirjat löytyvät kirjaston hakupalvelu UEFprimosta. E-kirjoja voivat lukea, lainata ja varata kaikki ne, joilla on UEF-käyttäjätunnus. Muut asiakkaat saavat lukea kirjoja vain kirjaston koneilla. Aukaise UEF Primo kun haet tiettyä kirjaa, tässä sosiaalityön käsikirja, näet tuloksista helposti, mitkä ovat e-kirjoja. E-kirjan kohdalla lukee saatavilla verkossa, kuten tässä. Vastaavasti painetun kirjan kohdalla lukee saatavilla kirjastossa. E-kirjat ja painetut kirjat ovat aina eri riveillä tuloksessa. E-kirjoja voi tunnistaa ja hakea myös käyttämällä rajauksia. Aloita uusi haku. Tässä haetaan kirjoja psykohistoriasta ihan yksinkertaisella sanahaulla. Toimii hyvin, kun on näin tarkka ja rajattu aihe. Kun tulokset ovat näytöllä, Käytä valikkoa oikealla ja rajaa tulokseen vain ne, jotka ovat saatavilla verkossa. Osumia on kuitenkin vain kaksi. Tämä johtuu osittain siitä, että e-kirjoja löytää parhaiten käyttämällä englanninkielisiä hakusanoja. Lisää siis hakuusi operaattori OR ja hakusanaksi psychohistory. Tee nyt rajaus oikealta uudelleen. Tuloksia tuleekin selvästi enemmän, 18. E-kirjoja pääsee myös selailemaan aiheittain. Tämä täytyy tehdä yksittäisten e-kirjatietokantojen kautta. Suurin osa suomenkielisistä e-kirjoista on ellipskokoelmassa. Täällä yläosassa tummassa palkissa on kohta aihe. Siitä voit valita haluamasi. Otetaanpas vaikka kirjallisuuden tutkimus. Voila! Nyt voit selailla kirjoja.